армысыздар қазақ елі мен бүгінгі эфирімді мына әскерилерге <clears throat> кмб полиция собр барша офицерлер генералдар сендерге арнағым келеді өйткені алда митинг келе жатыр ол митинг біздің болашағымыз үшін керек бұл сендердің де болашақтарың үшін керек ұрпақтарың болашақтары үшін сендерде екі таңдау бар біреуі қара бет болу ұрпақтарының қарғысына қалып жер шұқып жүру өйткені бұл енді жайдан жай қалмайды бұлай міндетті түрде ертең бұл сатқындардың тізімі жасалып жарияланатын болады өйткені ол дерт ол ауру бұны құрту керек бұл біздің сүйегімізге сіңіп кеткен осының зардабын біз бір ғасыр бұрын тартқанбыз оның зардабын сендердің де ұрпақтарың ата бабаларың сол кезде зардабын шеккен осының оны қалай ұмыттыңдар сол сатқындықтың кесірінен жаппай бүкіл қазақ қырылған аштан оның ішінде аман қалғаны болмаған барлығы сол аштықты зардапты бастан өткізді сонда олар айтқан алтын күміс тас екен арпа бидай ас екен деген олар сендердің де ата бабаларың болған соның ішінде аштықтан зарығып алақанын жайып қайыр сұрап нан сұрап су сұрап сондай бір керемет зардапты уақыт өткізген енді мінекей біз тағы да сондай кезеңде тұрмыз қазір бір сатқынның кесірі бір назарбаевтың оның айналасындағы бір 200 адамның осы біздің мемлекетті тонап атқандығының кесірі ол сендердің де өздерің ұрпақтарыңа өздерің болашақтарыңа балта шауып жатсыңдар қазір естерің жинаңдар ертең қарабет сатқын отан отанның жауы халық жауы деген атқа қаласыңдар сендер қазірдің өзінде қалып тұрсыңдар соған орта жолдан тоқтаңдар естеріңді жинап халық жағына шығыңдар өйткені көріп отырсыңдар жыл өткен сайын уақыт өткен сайын халық күш, күш алып келе жатыр күшейіп келе жатыр нығайып келе жатыр міндетті түрде бұл билік ауысады бірақ сендердің күйлерің жағдайларың қалай болады қазір міне анау шынжырдан босатқан қабаған ит сияқты болып тұрсыңдар халыққа қазір арсылдаған ит сияқты болып тұрсыңдар бұның барлығы бұл мысаға репрессия уақыты бір ғасыр бұрын ол документтелген жоқ әрине соның өзінде қаншама хабар ол уақыттан бар солай ғой ал қазір барлығы видеоға түседі бүкіл фактілер бар документ жасалып жатыр қазір былайша айтқанда интернет толып тұр басқасын былай қойған сондықтан сендер қылмыстарыңды ашу оп оңай бұл қылмыс халыққа қарсы жасалған қылмыс егер халық болмаса мемлекет болмайды бұл 200 адам назарбаев бастаған олар халық емес мемлекет емес олар түк те емес олар олар қарақшылар қылмыскерлер сендер сол қарақшылардың қылмыскерлердің жандай шаптары болып тұрсыңдар қазір ат десе атып шап десе шауып тұрған бірақ ертең олар кетеді олар бірақ қайда кетеді қаншалықты кетеді олар бәрі ұсталады олар бірақ сендер қайда барасыңдар осы елдің ішінде қаласыңдар сонда түрмені толтырасыңдар біріншіден екіншіден сол сатқындықтарың ұрпақтарыңа мирас болып қалады сендер беттеріне маңдайларына жазылып тұратын болады тарихтан кітап беттерінде анау мектептерде тұратын болады сонда ұрпақтарың сендердің сендерден жиіркенетін болады сендерден сендерге қарғыс айтатын болады ұялатын болады сендерден ұрпағым мен оның ұрпағы емеспін деп айтатын болады осы керек па сендер естеріңді жинаңдар мынау билік ауыссын мынау қазір қан төгіліп жатыр белсенділердің қан төгіліп жатыр олардың бәрі ұмытылмайды сендер уже мынау неден аттап өттіңдер сызықтан аттадыңдар бірақ әлі де кеш емес естеріңді жинаңдар халық жағына өтсеңдер бейбіт түрде мына билік ауысса сонда ғана кешірілуге сонда ғана сендердің істерің басқаша болады әйтпесе қазір сендер халыққа жаусыңдар сондықтан қарабат қарабет тізіміне ілігіп қалудан сақтаныңдар оны шыныменен қолға аламыз өйткені ол керек мына дерттен сатқындық дертінен айығуымыз керек сонда ғана біздің мемлекет мығым болады ол бізге керек сондықтан міндетті түрде жасалады осы мен айтарым офицер деген ол бір сөзді болу керек ол халықтың халықты қорғайтын батыры былайша айтқанда мынау әскерилер батырлар ескі тілмен айтқанда қазақтың жалпақ тілімен айтқанда қазақтың төл тілімен айтқанда бірақ сендер батыр емессіңдер сендер сатқын болып тұрсыңдар халықтың жауы болып тұрсыңдар осы менің айтарым ағайын естерін жинаңдар халықпен бірге болыңдар сонда ғана ұрпақтарыңның қазіргі сендердің анау ұрлап қарлап халықтың көз жасымен зарымен тауып жүрген ақшаларың солай асырап отқан ұрпақтарың ертең сендердің өздеріңе қарғыс айтпасын осы жағын ойланыңдар